嗨，你们好，我是静，是一个越南的小女孩。今天我想跟你们分享我学习外语的这条路。我是外语爱好者，我会越南语、英语、中文和一点点日语。当我十二岁的时候，我自己学了日语，但没有跟随。 真的很可惜，在高中第一年，我自己学中文，现在已经两年了。现在我可以和中国朋友聊聊天，也可以唱中文的歌给你们听。在越南之前，孩子们在八岁的时候开始学习英语，用越南人的音色。 那么，在外国人会很难听到我们说话是啥。当我们不知道这一点，在我成长的过程中，我意识到语气和发音的重要性。所以，我在开始自己学习英文和中文的同时。 现在我的发音有所改善。如果你们想知道我为什么要自己学习，那是因为我是一个乡下女孩，我的家乡没有中文和日语老师，也没有发音中心英语，所以我靠自己的努力得到今天的模样。 语言很难，中文也一样。中国人，如你们是认为中文对越南人来说很容易，那我的答案是不是的？中文真的很难，你们汉字非常难记住，你们音色也很容易混淆。 如果你们中国人试图学习越南语，你们会发现中文和越南语不同。也许我会下一次谈话中跟你们清楚的解释一下。我知道有很多中国朋友想学习越南语，也有很多越南朋友想自己学习中文。 那我希望我的故事能成为你们学习外外语的动力。会有困难的时刻，但如果你们很努力，只要你们努力练习，我相信结果不会辜负你们的。加油啊，我的朋友！ 那么，再见。